più drai far felogni amoroso notte giorno di torno girando mm, mm, mm, e le belle salvando al riposo se tu ha cibo d'amor delle belle salvando al riposo Narcisette, ma tu cito d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, leggero galante quella chioma quell'orio brillante quel vermiglio donesco color quel vermiglio